Mirzə İbrahimov Azad mənim uşaqlıq və gənclik yoldaşım idi. Bir həyətdə doğulmuş, bir həyətdə böyüyüb məktəbə getmişdik. Gəncliyimizin də böyük bir qismini bir yerdə keçirmişdik. Biz bir evin uşağı kimi tərbiyə almış və bir-birimizə doğma qardaşdan artıq ünsiyyət bağlamışdıq. İkimiz də bir-birimizin xasiyyətini çox gözəl bilirdik. Onun sakit və lal dinməzliyi mənim nəzərimdə təbii bir şeydir. Yoldaşlar arasında çox vaxt onu adı ilə çağırmazdılar. Sükuti deyib durardılar. Hətta sonradan tanış olanlar adının azad olduğunu da bilməzdilər. Sükuti gəldi, sükuti getdi deyərdilər. Bəzən mənə elə gələrdi ki, onun üzündəki bulud keçirdiyi ağır günlərin qubarıdır. Axı dünyaya gəldiyi gündən xoş bir gün görməmişdi. Aclıq, ehtiyac, soyuq otaq, torpaq döşəməyə salınmış yırtıq həsir, gözünü açdığı gündən gördüyü bu idi. Azad doğulmamışdan iki ay əvvəl atası ölmüşdü. Anası Səlimə xanım evdə tək qalmışdı. Kişinin ölümündən sonra arvad qapılara düşüb iş axtarmağa məcbur olmuşdu. Birinin ev eşiyini təmizləyir, birinin paltarını yuyur, birinə də yun çırpardı. Bu qayda ilə bir qarnı aç, bir qarnı tox, o azadı böyütmüşdü. Dünyada yeganə ümidi və həyatının məqsədi o idi. Ondan əziz, ondan mehriban bir şey yox idi. Səlimə xanım Azadı yalnız bir oğul kimi yox, həm də dünyada bir pənah, bir qohum, bir ata, bir qardaş kimi istəyirdi. Yaxşıca yadımdadır. Bizim 5-6 yaşımız olanda hər axşam Səlimə xanım yatmamışdan qabaq bizə nağıl danışardı. Onun nağıllarına qulaq asa-asa bizi yuxu aparardı. İki il o mənimlə bir məktəbə getdi. Orada da o heç kəsə qoşulmaz. Tənəffüslərdə bütün uşaqlar bir-biri ilə oynadığı halda o bir küncdə durub baxardı. Müəllim ona bir sual verərsə qıpqırmızı olardı. Lap yaxşı bildiyi bir şeyi belə söyləyə bilməzdi. 9 yaşı olanda anası onu oxuda bilməyib məktəbdən aldı. Qonşuların köməyi ilə, yalvar-yaxarla Təbrizin Liləvan məhəlləsindəki kiçik bir dükanda dərzi şagirdliyinə düzəltdi. İllər gəlib keçdi. Mən orta məktəbi qutardım, o dərzi dükanında qaldı. Onun dərzi şagirdi olması təbiidir ki, bizim əlaqəmizi kəsmədi. Əksinə, böyüdükcə Bizim ünsiyyətimiz daha da artdı. Həyat bizi daha da yaxınlaşdırdı. Həyatın hadisələri məni haldan çıxardığı bir zamanda o bu hadisələrə qarşı sakit, laqeyd görünərdi. Heç bir ehtiyac, heç bir dərd onun adi halını pozmazdı. Acıqlı olduğum günlərdən birisi yadıma düşür. Kirayə pulunu gecikdirdiyimiz üçün ərbab bizi evdən qovmaqla təhdid eləmişdi. Pul yox idi qazanmağa da iş tapılmırdı. Küçələri boş-boş gəzib yorulduqdan sonra Azadın yanına getdim. Azad, dedim, dər dürəyimi dağıdır, ağlamaq istəyirəm, gözlərimdən yaş gəlmir, bu nə güzaran, bu nə dirilikdir, Azad, işləməyə yer yox, danışkahda oxumağa imkan yox, oğurluqmu edim qardaş? Əlim sağ, qolum sağ, özümdə dağ gücü hiss eləyirəm. Nəyə gücüm çatmaz? Mən nələr eləyə bilmərəm? Əlimdən nə iş gəlməz? Vallah, vallah od dəryasını yar keş desələr keçərəm. Bəs indi də işləməyəndə mən nə zaman işləyəcəm? O nə isə tikirdi. Mən sözə başlayarkən əl saxlayıb ani olaraq üzümə baxdı. Yenə iynəsini götürərək öz işi ilə məşğul oldu. Söz buna çatan kimi o iynəsini yerə qoyub sakit nəzərlərini mənə çevirdi. Mən xeyli danışdım, Azad heç dodaqlarını da tərpətmədi. Gözlərini bir nöqtəyə dikib durdu. Mən onun heç bir zaman, heç bir şey başa düşməyəcəyi bir aləmdən danışdığımı güman etdim. Mənə elə gəldi ki, o ömründə bir dəfə də belə məsələlər haqqında düşünməyib. Hətta bu fikirlər ona təəccüblü görünür. Bəlkə məndən acığı da gəlir. Məni naxoş və ya xudbini hesab eləyir. Papağımı götürüb dükandan çıxmaq istədim. O yerindən tərpənmədi. Mən onun üzünə baxıb acıqlı-acıqlı dedim. Yazıq. Min yazıq bizə baxıb övladlarım var deyən vətənə. Yazıq bu gül kimi Azərbaycan torpağına ki, üstündə biz gəzirik. Bizim həyatımız bir qara quruşa dəyməz. Çünki bizcə həyat yeməkdən, yatmaqdan, yenə yeməkdən və yatmaqdan ibarətdir. Biz ölüm qapımızı döyənə kimi belə yaşayacağıq. Biz ölmək üçün yaşayırıq. Yaşamaq üçün ölən insanlardan xəbərsizik. Buna görə də cənazəmiz qəbrə çatmamış bizi unudacaqlar. Səni də, məni də, bizim tanış və dostlarımızı da. Yox. Bəlkə səni biraz yad eləyən tapıldı. Deyəcəklər ki, dərzi azad, yaxşı yamaq salardı. Allah rəhmət eləsin. Özümü dükandan küçəyə atarkən onun səsini eşitdim. Fərda, Fərda! Cavab verməyib çıxıb getdim. Bir müddət sonra bu hərəkətimin peşmançılığını çəkməyə başladım. Mən bu yazığı niyə incitdim? Onun təqsiri nədir? Bir könlü ki tikə bilməyəcəksən, niyə yıxırsan deyə düşündüm. Gün batıb qaş qaralana qədər küçələrə dolandım. Şeylərimizi həyata atılmış görəcəyimizin fikri ilə evə qayıtdım. Anam astanada oturub məni gözləyirdi. Nə var? Hələ ərbabın adamı gəlməyib ki. Gəlmişdi oğul. Nə dedi? Nə deyəcək? Pulunu alıb getdi. Pulu hardan tapdın ana? Necə hardan tapdım oğul? Azad gətirdi də. Dedi ki, sən vermisən. Anamın qolundan tutub içəri apardım. Sonra Azadla görüşdükdə təşəkkür etdim. Keçən görüşdəki kobud rəftarım üçün üzr istədim. O heç bir söz demədi, gözlərini bir nöqtəyə dikib durdu. Bir ay sonra mən anamı da kəndə getməyə razı saldım. Səlimə xanım və Azadla halallaşıb Təbrizdən ayrıldıq. Tam 5 il mən Azadı görmədim. Nə o kəndə gəldi, nə də mən Təbrizə getdim. Buna baxmayaraq Təbrizə səfər eləyənlər vasitəsilə ondan xəbər tuturdum. Özümdən də ona xəbər çatdırırdım. Bu 5 ildə çox sular axmışdı, çox əhvalatlar baş vermişdi. İkinci Dünya müharibəsi başlamış. Azərbaycanın istər şəhər, istərsə kəndlərində cəmaət hərəkətə gəlmişdi. İclaslardan, mitinqlərdən başqa evlərdə də azadlıqdan, yaxşı yaşayışdan, elmdən, ana dilindən danışırdılar. Hadisələr çox şiddətlə inkişaf eləyirdi. Bir neçə ay sonra biz kənddə mitinq keçirdib Azərbaycan Xalq Konqresinə nümayəndələr seçdik. Nümayəndələrin içində mən də var idim. Biz Təbrizə gəldik. Mən Təbrizi nə qədər dəyişmiş gördüm. Küçələrdə qeyri-adi bir canlanma və hərəkət vardı. Ürəyim azadı görmək həvəsi ilə döyünürdü. Elə birinci gün köhnə həyətimizə gəldim. Səlimə xanımı gördüm. Alnımdan öpdü. Anamı xəbər aldı, ağladı. Azadı soruşdum. Təbrizdə yoxdu dedi. Zəncana gedib, demokrat düzəltməyə göndəriblər.'' Axı indi o da demokratdır. Deyirlər ki, gərək Azərbaycana azadlıq alaq. Hamıya iş verək, hamının çörəyi olsun. Uşaqlar öz dilimizdə oxusun. Xalq konqresi qutaran kimi mən kəndə qayıtdım. Bir müddət sonra təşkilatın işlərini təhvil verdim. Anamı götürüb Təbrizə köçdüm. Yenə də köhnə evimizi kirayə elədik. Anam başqa yerə getmək istəmədi. Əvvəldən öyrəşmişəm. Səlimə xanım da ordadı dedi. Mən də razı oldum. Səlimə xanım bizim gəlişimizdən çox sevindi. Azadın iyini sizdən alıram deyib ağladı. Anam ona təskinlik verdi. Nə olacaq dedi. İnşallah tezliklə Azad da qayıdar. Təbrizdə köçəndən sonra işdən başım açılmırdı. Gecələri də mərkəzi komitədə işləyirdik. Məclis və dövlət işini tərtibə salır, kəndlərdə demokrat təşkilatlarını möhkəm bir qayda və nizam üstündə qurmaq tədbirləri görürdük. O günlər bizdə təsvirə gəlməz ruh yüksəkliyi vardı. Elə bil ki, qüvvəmiz də birə beş artmışdı. Yorulmaq bilmirdik. İşlərin bu şiddətli zamanında Zəncandan pis xəbərlər gəlirdi. Tehran mürtəceyləri və rəsmi dövlət idarələri orada cürbəcür fəsadlar törədirdilər. Demokratları öldürür, ayaqlarını nallayır, alınlarına odlu dəmir basırdılar. Belə bir zamanda Mərkəzi Komitə bir neçə yoldaşımızı Zəncana göndərməyi qərara aldı. Göndərilənlərin içində mən də vardım. Biz Zəncana çatanda şəhər demokratların əlində idi. Mürtəceylər cənub tərəfdəki kəndlərdə terror yaradır, Zəncana hücum eləməyə hazırlaşırdılar. Onların bu fikrini pozmaq üçün Zəncanın demokrat hökuməti fədailərdən bir neçə dəstə cənuba göndərmişdi. Azadın bu dəstələrin birinə başçılıq etdiyini mən Zəncanda öyrəndim. Həmin gecəni biz Zəncandan çıxdıq və atışmanın şiddətli zamanında gəlib Azadın dəstəsinə çatdıq. Azad fədailəri uzun müddət kəndin ətrafında, açıqlıqda, soyuq havada saxlamağın çətinliyini görərək dörd tərəfdən kəndə hücuma keçmişdi. Bərk atışma gedirdi. Fədailərdən bəziləri hətta kəndin içinə girmişdi. Bir neçə saat sonra qaş qaralanda şərq tərəfdən Azad özü qabaqda olmaqla fədailər kəndə doluşdular. Biz həmin vuruşmada Azadın yaralandığı xəbərini aldıq. Mən tez özümü ona çatdırmağa çalışdım. Bu, mənim 5 illik ayrılıqdan sonra onun da ilk və son görüşüm oldu. Onu kənd evlərindən birində bir fərşin üstünə uzatmışdılar çuxasını üstünə salmış, tüfənginin yanına qoymuşdular. Onun ətrafında halqa vurmuş fədailərdən kimisi oturmuş, kimsə əmrə müntəzir durmuşdu. Mən içəri girən kimi onun üzünə baxdım. Ağarmış halda gözlərini yummuş və səssizcə uzanmışdı. Mən yavaş addımlarla onun başı üstünə gəldim və diz çöküb əlini əlimə aldım, alnından öpdüm. Azad, Sənə nə olub? O heyrət və təlaşla gözlərini açdı, üzümə baxdı. Bütün siması qəribə bir təlaşla işıqlandı. Mehribanlıqla başını dizimin üstünə qoyub, "Bu saat səni düşünürdüm," dedi. "Nə yaxşı gəldin. Yoxsa bu dünyadan ürəyin içkillik edəcəkdim." "Nə danışırsan Azad qardaşım?" dedim. Biz hələ təzəcə yaşamağa başlayırıq. Dünyadan getmək nədir? Bu nə sözdür sən ağlına gətirirsən? Sənə nə olub? Haranla yaralanmısan? O əli ilə sağ çiyninin altını göstərdi. Güllə qabaqdan dəyib daldan çıxmışdı. Ciyərlərini də zədələmişdi. Mən ona təskinlik vermək istərkən o sözümü kəsti. Bunlara ehtiyacım yoxdur, dedi. Mən ölürəm. Artıq ayaqlarımın soyduğunu hiss eləyirəm sözümü kəsmə. Mənə yaxşı qulaq as. Mən danışmaq istəyirəm. Yadındamı Fərda? 5 il əvvəl Təbrizdə, dərzi dükanında sən məndən nə üçün yaşayırıq? Həyatın mənası nədir deyə soruşdun. Onda mən sənə cavab verməmiş susmuşdum. Sən isə mənim bu cür şeyləri qanmadığımı güman eləyərək acıqlanıb yetmişdin, yadındamı? Lakin o zaman mən də sənin kimi düşünürdüm. Mən düşünürdüm ki, həyatımızın mənası vətənimizin səadəti üçün çalışmaqdadır. Amma o zaman mən danışa bilməmişdim. Çünki danışmaqda da bir məna yox idi. İndi isə sənə deyirəm, qardaşım Fərda. Sizə deyirəm, qardaşlarım, o azca boylanıb fədailəri gözdən keçirdi. Bəli, sizə deyirəm, Bizim hamımızın saadəti bax bu alçaq daxmaların, bu doğma yurdun, bu ana torpağın azadlığındadır. Yerə qoymayın o tüfəngləri ki, onları bu doğma torpaq sizə tapşırıb. O azca dayanıb utqundu, yenidən ahəstə-ahəstə davam elədi. Anam, yurdum, doğma Azərbaycan, məni bağışla. Sənə az fayda verdim. Az yaşadım, tez öldüm, deyib qalxdı, fərşin ucunu qaldıraraq torpağı öpdü. Öpünüz, səcdiyə qapılıb, hamınız bu torpağı öpünüz. Bizim əzəli və əbədi beşiyimiz budur. Sakit ol, azad, özünü üzmə, qardaşım, dedim. Özüm də bilmədən gözümdən süzülən yaş dənələri onun alnına düşdü. O kirpiklərini qaldırıb gözümə baxdı və ahəstə səslə dedi: Əziz qardaşlarım, mənim qəbrimi uca bir yerdə qazarsınız. Elə yerdə qazarsınız ki, oradan Azərbaycanın geniş çölləri, duru çayları, güllü çəmənləri və bağları görünsün həm də o yeri böyük bir yol kənarında seçərsiz. Qoy gələcəyin azad nəsillərinin ayaq səsi qəbirdə də olsa qulaqlarıma çatsın. Bəlkə onlar da bizi rəhmətlə yad etdilər. Elədimi Fərda? Mən artıq göz yaşımı saxlaya bilməyərək ağlaya-ağlaya. Yox, azad. Gələcək nəsillərin yaşaması üçün ölənlər əbədi həyat qazanırlar, dedim. Alnına xəfif bir tər gələndə o gözlərini bir daha mənə tərəf çevirdi. Alnımı öp, öldüyümü ona söyləmə, yazıqdır, dedi və əbədi olaraq gözlərini yumdu. Mən qeyri-ixtiyar ayağa durdum. Üzlərində sərt bir ifadə, gözləri qəzəblə yanan fədailərə baxdım. Qardaşlarım, gəlin silahlarımızı ürəyimizə basıb onun pak ruhu qarşısında and içək. And içək ki, ölüm bizi Azərbaycanın səadəti yolundan, böyük amalımız yolundan döndərə bilməz. Eşq olsun qəhrəmanlara. Xalqın yaralı qəlbini ancaq onlar sağalda bilər. Ancaq onlar azadlıq bayrağını ucalara qaldıra bilərlər. Yaşasın azadlıq! Fədailər bir səslə "Yaşasın azadlıq!" deyə qışqırdılar və tüfənglərini havaya qaldırdılar. Biz onu öz vəsiyyətinə görə uca bir yerdə basdırdıq. Oradan Azərbaycanın həm cənub, həm də şimal sahələri görünürdü.